जाति के अलावा जेंडर के प्रश्न में भी रुचि रखते हैं और आपने दिल्ली रेप कांड के बाद लिखा था कि पुरुषों को अपने मर्द बनने की सामाजिक प्रक्रिया के बारे में ज्यादा लिखना चाहिए औरतों के ऊपर बहुत लिखा जा चुका है पुरुषों को भी लिखना चाहिए कि उनके मर्द बनने की सामाजिक प्रक्रिया क्या है तो इस पर जरा और कुछ कहना चाहेंगे आप कहीं कुछ लोगों ने लिखा होगा मेरी नज़र में आया हो या नहीं आया हो लेकिन सचमुच हम जो मेल हैं अपने आप को पैदाइशी फिनिश प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं हम तो बन ही गए हैं आपको बनना हम तो बने बनाया है संयोग से मेरी जिससे दोस्ती हुई जिससे प्रेम हुआ जिससे शादी हुई उसके पहले तक थोड़ा थोड़ा दिल्ली आने के बाद जब लड़कियों से दोस्ती हुई और उन लड़कियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कि वो सब अलर्ट करती गई कि यहाँ आप गलत हैं ये आप ये कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं तो तब ध्यान में आया कि ये अलग से देख रही है हम तो इनबिल्ट हैं वैसे ही पैदा हुए हैं इसमें क्या है इसमें कुछ भी मेरा होना तो गलत हो ही नहीं सकता ना उसका होना गलत तो ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी चलता है क्या ये अंदर से चला गया इतना अलर्ट होने के बाद भी अपब्रिंगिंग का इतना असर होता है कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट वो निकल आता है निकल आता है तो हम उस बेहतर ये है कि लड़कियों के प्रति हम तभी संवेदनशील होंगे जब हम अपने मर्द बनने की या लड़का बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करें हिम्मत है तो कीजिए अगर आप हिम्मत नहीं है तो आप उनसे सहानुभूति नहीं रखते क्योंकि उनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि जाने का थोड़ा इंप्रेशन बचाने के लिए कहना पड़ता है ना हाँ, हाँ, ठीक है this space must be equal है ना लेकिन बहुत सारे दोस्तों से पूछता हूँ कि यार तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं नौकरी करती कारण से किसी का मन नहीं हो तो नहीं करना चाहिए ठीक है नहीं बीवी कैसे नौकरी कर ये मेंटेलिटी वहां भी है जो वो इंडिया इंडिया करता है है हाँ, ना और जो वो बर्गर खाते हुए एयरपोर्ट में मिलता है लैपटॉप में कुछ फाइल बना रहा होता है फिर बंद करके सो जाता है फिर ऊपर के अचानक एयरपोर्ट से ऐसे निकलता है कि भाई इसको हटाओ जल्दी से पीएम को रोको इसी को जाने दो ये इकॉनमी को करने वाला है पीएम वेट कर लेंगे इसको जाने दो अभी फ्लैट सूट पहन के आया तो ये हमको हम लोग ईमानदार नहीं बेसिकली जो जो तो मैं उत्तर भारत से आया हूँ बाकी देश के दूसरे हिस्सों के मर्दों का मुझे पता नहीं लेकिन जब मैं दिल्ली